Salutan al cio, ni vodia via dio, kai vodia mi estes chatia kun mia edzino, ah, ni fakte voyages al alia parto de Sidneo, char ni intensas inspecti mia novan construatan domon. Ines cias ah, kiel gi nun aspectas, ah, sed ni devas esplori gin, kai vidi ciu es bone, char ni devas pagi por la sequo faso de construato. Vi comprenas? Do mi estes duon voie al mia celo, kai again Q has had a day up here this Yeah, this is me <laughs> Do I have to Do Kaio come back Vivi this tune card soon on mi! He can be there is a Hey, vi. K2 is this Lee Prof is ignoring me Oh <laughs> Oh, me corner is tune card soon on Kill me Doni ni jus Doni en idis la autobuson on tie, e kai tu e uh, batalon inter du strangule Ci memori gus mi in pitio kazajo interrete kiem irino aliris virono demandis, kio estus via nomo? Kaj li diris, o, oh, kaj li diris kun stultan ŝercon, li diris, mi estus oh, je, yeah, je. Yeah. mi ne scias kio interpreti tio, sed la filino, ŝi koleriĝis, o, oh, tio estas sexo, maltrato de la filino. Vi vere devas esti zorgema en la moderna mondo, ĉar por ni eble ĝi estas ŝerco, sed por alia ili povas profunde ofendiĝi. Ja, ja. Yeah. Estas, eh, Es ist strange, ich habe mich presque timas fari scherzo in kun hazardulo, ich habe mir nevos ke iu diru, ah, oh, wie ist das? pedofilo. Cio eblas. Do ni jus alvenis al Schofield, kie trovijas nia domo. Fuck me, gay! <laughs> yes, vi, vi cio jam scias, ke Kaja havas Tourette syndrome, so mi credes ke tio estas vera fi vorto, li intense faris tion. ah, mi honestas, mi confessas, tio estas... Kaja se fasen. Um, oh, fek, mi credes ke ni ne posidi tien. Ĉar ĝi estas fermita. Knanjo, ah, ni devas iri tien. Tien. Unu momenton. Mi mi revenos poste. Richard, vi grand pugulo! Kio okazis al vi? <laughs> Sek, mi simple volas filmi mian videoblogon! Kio aĝe vi metis en tiun <laughs> Do, ni nun promenas al nia construata domo. Mi credes che ni devas promeni eble dec minuto in entute. Kai le tutan tempon mi devas pasigi kun Kaia. Ĉu vi povas imagi tiun situacion? Estas kvazaŭ vi estas in infero. Fek al mia vivo. Kai mia edzino, kompreneble, ŝi estas ie tie. Do, Kaia, um, kion vi pensas pri via hazarda vojaĝo al Skyfield? Oh, fek al vi, Richard. Kiel mi iros hejmen? Kiel mo horas? Kiel la fek ni li tuta ne intensas veni con ni, sed mi simple diris ne, vi venos. Kai li diris, non bone. <laughs> Do, ni hey, estas... Ti estes via nova domo? <laughs> Tiu urubuio? Do, jes, ni estes perdite in Schofield, iu hazardo loco, tre for de la centro de Sidneo. Verisaine, iu tranchos au ponardos tie ci tie minestia, sed ni vidos. Do, estes amuse, char nia construata domo trovigas en quartalo, a kiu anca estus construata, cae le stratui citie lau la mapo exista, sed en la realo tuta ne existas. <laughs> Do vi feke povas vidi nenion, sed ĉi tio estas nia nova konstruata domo. Um, ni ne povas eniri, kompreneble. Sed jen ĝi, por ke vi povu trovi min kaj ataki min en la mezo de la nokto. Do ni ĵus vojaĝis tri horojn por vidi tiun konstruatan domon. Kaj miaj haroj estas fekaj. Um, Yes, ciam, dankon pro tio. Mi, mi gioias che vi estes in mia vivo por memorigi min pri mia fecezzo. Do yes, ni pasigis tre horo in pada la domon, ni restis tie dum eble du minuto e vidis, yes, gi existas, kai tiam ni foedis. Kai kiel, ciam mi vols danki mia in subtenanto in pada Patreon. Donatsu dolaron monate, pode certigi la estonton de ci tiu canalo. Miei gis nunai donatantoi estas? Sarah, Jo, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.